so hello friends and welcome to वो यूट्यूब चैनल आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जे के एस क्लास फोर का जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब आउट होगा तो गाइस सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे वीडियो तो को दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी को दबा के आल पर प्रेस जरूर कर देना क्योंकि ऐसी ही वीडियो जो है आपकी तरफ पहुँचती रहेंगी दिन ब दिन तो भाई जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत दिनों बाद जो है अपडेट मतलब कि वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पर क्योंकि बहुत दिनों से जो है कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो गाइज हमने सोचा कि क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिए जाए तो गाइज सारा कुछ तो गाइज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जैसा कि आपको पता है कि जब से रिजल्ट मतलब पेपर हुए हैं पेपर के बाद एक टेंटेटिव लिस्ट आई थी लेकिन गाइज अभी तक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सर्च कर रहे हैं कि हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब आउट होगी तो गाइज उसी के बारे में हम जो है बात करना चाहेंगे तो गाइज सबसे पहले बात करना चाहेंगे जैसा कि आपका कट ऑफ के बारे में गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे मतलब कि कैंडिडेट्स हैं इस पूछते हैं कि हमारा जो है कट ऑफ कितना रहेगा देखो गाइस जैसा कि आपको पता है अराउंड सिक्सटी सिक्सटी थाउजेंड जो है ग्रेजुएट्स आउट होंगे ठीक है तो गाइज ग्रेजुएट्स को मिला के कितना कट ऑफ हो रहा है ओपन का जा रहा है फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवनटीन ठीक है तो इसके बाद जब सिक्सटीन था सिक्सटी थाउजेंड जो है ग्रेजुएट्स आउट होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले की करी हुई थी तो उसके बाद जो आपका कट ऑफ कितना रहने वाला ओपन मेरिट में जो आएगा thirty nine to forty two मतलब फोर्टी टू तक आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है तो गाइस अब बाकी अपनी कैटेगरीज की बात करी जाए अगर पी डब्ल्यू डी की है अगर एक्स सर्विस मैन है एक्स सर्विस मैन का जो है सेंट इसमें आपको नहीं दिखाया होगा उनका सेंट्रल से रिजर्व एक आर्टिकल है फोर्टीन उसके तहत जो है उनका जेकसबी मतलब हर एक क्लास फोर का हो चाहे जिससे उनकी रिजर्व सीट रखी जाती है ठीक है सेंट्रल का उनका ऑर्डर होता है अगर जो है आ, मतलब आठ हज़ार पोस्टें हैं ना है ना अगर उसमें से जो है रिक्वायर्ड अमाउंट नंबर ऑफ मतलब वो नहीं हुए ठीक है जो एक्स सर्विस मैन या पी डब्ल्यू की नहीं हुए तो उसकी जगह जो है वो और ऐड कर लेंगे ठीक है तो जहाँ तक मैंने काउंट किया है जितने एक्स सर्विस मैन की जो है रिक्वायरमेंट है इतने तो कोई मतलब टोटल ने जो है फॉर्म भी नहीं भरा है जो एक्स सर्विस मैन बहुत कम है तो गाइस सबसे पहले मैं अब मैं बताना चाहूँगा कि अब भी जो है कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है और ट्वेंटी थ्री थाउजेंड मतलब जो नोटिफिकेशन नंबर टू होगा उसकी जो है नोटिफिकेशन नंबर टू की जो है एक अपडेट आई थी एडिट ऑप्शन की और गाइज जेकेस भी जो है अभी काम करना शुरू कर दिया उसने जो है अभी आपका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फोर्टीन के बाद आएगा अभी जो आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है उसका अंदाज हम उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि कब आपका डेफिनेट आएगा लेकिन अभी आपका किसी भी दिन कभी भी आ सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आउट वो डेट हो गई है ठीक है एक्सपेक्टेड जो थी तो वो हो चुकी है ठीक है अब आगे कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब आपका आ जाए हो सकता है कल ही आ जाए हो सकता है वीडियो अपलोड करने के बाद ही आ जाए तो गाइज़ इतना ही बताना चाहूँगा और मिलते हैं किसी नए वीडियो में